И наши имена Это не просто небесный ведь знак Что бы ты хотела, я тебе могу помочь Сегодня с этим, а завтра мы станем вновь свободней И ты на работе, утром на рассвете Я, я не стану твоим идеалом Можешь назвать меня хоть идиотом Но я лягу к тебе под одеяло А завтра ты не пойдешь на работу